Right so you have already read the title of this video thumbnail of this video so आज हम बात करेंगे कि ऐसी शादी अगर आप उसमें गए आई I मीन mean, आपने वो अटेंड की और वहाँ पर डिनर भी किया या फिर लंच भी किया वट एवर इट इज़ जो भी हो दिन में हो शाम को वो डिपेंड करता है कुछ भी हो तो आपको जाना पड़ सकता है जेल यस yes, ये मैं नहीं कहता ये एक लॉ कहता है so what was that law let start at intro woke up and just felt right. Phone blown like a tailpipe. Today's schedule airtight. It's on a short day into a long night. See you soon if you got the heart. Meet you outside when you come. Okay, तो ऐसी शादी होती है चाइल्ड मैरिज आई मीन बच्चों की शादी अगर कोई बॉय 21 साल से नीचे है उसकी शादी होती है या फिर कोई गर्ल है 18 साल से नीचे है उसकी शादी होती है और उसमें आप जाते हो आई I मीन mean, उसको आप अटेंड करते हो तो आपको जेल हो सकती है yes according to section 11 clause two of child marriage act उसमें क्या है उसमें एक प्रोविज़न दिया हुआ है अगर कोई पर्सन ऐसी शादी में शामिल होता है तो उसे एक साल तक जेल और अराउंड टू लाख रुपीज़ जुर्माना भी हो सकता है इवन ही नहीं जो पंडित है जो शादी कराता है आई I मीन mean, जो उनकी शादी कराएगा उसको भी जेल जाना पड़ सकता है इवन पंडित भी नहीं इवन उन्हें खुद भी जेल जाना पड़ सकता है अगर कोई 18 साल से नीचे लड़की है वो मैरिज करती है या फिर कोई बॉय है 21 साल से नीचे है वो मैरिज करता है या फिर दोनों ये नाबालिग हैं तो शादी करते हैं तो इन्हें जेल जाना पड़ सकता है इवन ये ही नहीं इनके पेरेंट्स को भी जेल जाना पड़ सकता है इवन ये भी नहीं जो उस शादी को मैनेज करा रहा है आई I मीन mean, जो टेंट वाले होते हैं जो खाने वाले होते हैं जो उसको मैनेज कर रहा है जो संचालक हैं उसको भी जेल जाना पड़ सकता है अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे शादी हो रही है और ब्ला ब्ला ब्ला कैसे पता चलेगा कि 18 साल से नीचे ही है तो आपको बता दें हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी होती है चाइल्ड के वेलफेयर में काम करती है तो वो क्या करते हैं अपने कुछ खबरीज छोड़ के रखते हैं एरिया में तो वो उन्हें खबर देते थे और वो वहाँ पर छापा मार देते हैं और उन्हें मुक्त करा देते हैं किन्हीं चिल्ड्रन को जिनकी 18 साल से कम है आयु उन्हें मुक्त करा देते हैं और उनको पनिश कर देते हैं जो गिल्टी पाए जाते हैं जो भी शामिल होता है वो पंडित हो गया उनके पेरेंट्स हो गए या वो खुद हो गए got it so moral of the video यही है कि ऐसी शादियों में ना जाएं इवन जो ये शादी होती हैं वो काफ़ी रूरल एरियाज़ में होती हैं शहरों में तो कम होती हैं रूरल एरियाज़ में होती हैं तो ऐसी शादियों में ना जाएं कृपया ना जाएं ना जाएं अब रही बात कैसे पता करें कि वो शादी किसी नाबालिग की है या फिर किसकी है it is not my work it is your work so go for that and not attend this type of marriage So I am going to make more videos meanwhile you don't forget to stay stylish and stay aware. I will see you in the next video. Cheers.